hello and welcome friends Libre Writer सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है लीब्रा राइटर की आइए आपको दिखाता हूं आज के इस वीडियो में खास क्या है सबसे पहले तो यहाँ पर कर्सर को मैंने रखा है आप देख ही सकते हैं और अब अगर हमें कोई इमोजी इंसर्ट कराना है जी हाँ दोस्तों इसमें हम इमोजी भी इंसर्ट करा सकते हैं तरीका क्या है आपको अल्ट के साथ न्यूमेरिक की न्यूमेरिक की जो कि राइट साइड में होती है वन प्रेस करनी है ठीक है आर्ट के साथ प्रेस कीजिए वन जैसे ही वन प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये इमोजी क्रिएट हो जाएगा लीब्रा राइटर में भी ठीक है और फिर अगर आपको कुछ और इमोजी लेके आनी है तो आप अल्ट के साथ टू प्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिक की तो ये देख सकते हैं ये अलग अलग इमोजीज आपके सामने आ रही हैं इसी तरह से आप अल्ट के साथ थ्री प्रेस करेंगे तो क्या होगा कुछ इस तरह की इमोजी बनती हुई नजर आएगी आप देख सकते हैं अब हमें क्या करना है हमें यही काम अगर एम एस वर्ड पे करना है तो क्या करेंगे एम एस वर्ड को ओपन करेंगे ये देखिए पहले से मेमोरी की के थ्रू ये इमोजीज मैंने इंसर्ट करा रखी हैं आप फिर से करा सकते हैं आर्ट के साथ वन प्रेस कीजिए यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट की है तो ये देखेंगे ये इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा ठीक है इसी तरह से आर्ट के साथ टू आर्ट के साथ थ्री प्रेस कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से इंसर्ट होता चला जाएगा आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये इमोजीज कैसे मैं इंसर्ट करा रहा हूं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video